nire izena da, txurdinaga usoko biztalea naiz, eta betianik izan ditut hiru saletasun e, finko. Mundu aldaketa edo gizarte aldaketa, Hamaz, urterekin Euskal Rapa ezagutu nuen, selekta kolektiboarekin, eta geroztik, hama urte eman ditut Euskal Rapa jorratzen, norte apatxetadearekin. Eta irugarren ez, e, nire zaletasun aterikoa eta finkoen aterikoa futbola izan da. Ba, erbesteratu zuten lokartxera behartuta, Liburua biltzen ditu berrogei historio. Hogeita marri euskaraz eta amar erdaraz. Politikaren hildotik, eh, gizarte mugimenduak, zalegoak, taldeak, bizkate hor mugitzen duen azkenean titula da futbola irautza eta gizarte aldaket. Taupaka elkartea ez dakit ezagutzen duzuen, da sortxai azkion elkartea, egiten du kultura eh, erritik, errira. Vale, kultura askea, Creative Commons lizentxapean. Irubebikoitza eta upaka.eus, eta bertan eh, aurkitu dezakezue, bai liburua, bai eh, edozein gauzari buruzko informazioa, eta atera berri diren diskak ere e, eh, doainik jentsi ditzazkezue. No se puede aceptar que no sepamos la verdad absoluta sobre lo que ocurrió con Diego Cavacas y que no se asuman las responsabilidades de lo que pasó.